Hello guys welcome back to my channel video को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे वाला बेल आइकन और पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से आगे शेयर करना for watching. Bye.